En su esfuerzo por aprovechar los recursos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades, el hombre ha utilizado tanto su propio trabajo como la fuerza animal. Con la evolución de las técnicas, las sociedades fueron disponiendo poco a poco de recursos que sustituyeron la fuerza humana y animal y facilitaron así el trabajo de hombres y mujeres. Con la revolución industrial, a partir del siglo XVIII, las máquinas reemplazaron progresivamente el trabajo muscular del hombre. Posteriormente, la automatización de las primeras décadas del siglo XX, propia de la producción masiva y en serie, resultó insuficiente ante las necesidades de aumento de la productividad y mejora de la calidad de los productos. El desarrollo de la informática después de la Segunda Guerra Mundial, con el empleo de ordenadores cada vez más versátiles, abrió el camino hacia una automatización más flexible y una mayor eficiencia de la productividad. Las necesidades de automatización, unidas al desarrollo de técnicas para el control de movimientos y a la investigación y experimentación científicas, son factores que han propiciado la aparición y desarrollo de los robots,